Where the hell am I? Okay. thôi <laughs> The hell Man <laughs> God, please help me. oh <laughs> my God, I hate this. I hate this kind of game. So what should I do? Man. Kenapa dengar orang cakap? Cakap. Macam ni nak space bar moving to its suicide object. Okay. I'm pressing the Kenapa tak lompat? Okay. <laughs> Kenapa tak boleh lompat? Oh. Ya, ambil depan. Why can't? Aku tak boleh lompat. R2. <laughs> Reload. Bad race. Okay. Aku tak boleh lompat. Ah, tak sukanya. <laughs> oh my god. I can chill mana ni? Ah, kunci lah. Ah. Uh, please God, jangan benda yang melompat-lompat. Tolong lah. Aku tak suka lah benda-benda ni. Ah, kunci. <laughs> Ah, mana metri? kiri. Di kiri. Oh, oh. kiri. Oh, jalan depan. Ha, di depan. Lagi kiri. Ha? Depan, depan, depan. depan. Apa ni? open the damn window. no, aku tak rasa ada bateri. Ma, kenapa ada orang tu? Flashing satu bateri. Okay, okay, so I, how can I go to the battery? Okay, um. Kami boyan. Amém. Amém. Allah, Allah. Okay pun ni. Sampai hujung jalan ni. Ah! Oh <laughs> lama! Oh, jadi lakonan, jadi lakonan. Yes. Dia tak nampak, dia tak nampak kita. Yang risau, depa zombie penglihatan depa terhad. Penglihatan depa terhad. <laughs> Allah, kena tibai. Lari, lari. Lari. Oh, sakit belakang. Berbirat. Oh, mak aku tak tiba aku macam tu. Sakit lah. Oh, tak ada mampu ya aku nak hidup. Hah? <laughs> Lari straight. Meow. Allah, terantuk pula. Allah, orang gila mana pula ni. Dia bunuh aku lagi. Sakit. Masuk dalam air. Eh, ada. uh, mana rumah ni tak nampak bomok lah, laju tu orang tu lari nah tu ke zombie Oh, mana-mana dia ada. Eh, dekat situ ada. Eh, mana jalan dia jalan ke ni? Ah! Oh! Okay, ni rumah. Dan sini dekat sini ada orang. Ku uh, laju pula lari. Hu hu hu. Ha oh, ha jatuh. Aduh. Saya eh, bangunlah cepat. Eh, Banyak sangat